ये जिंदगी यूं ही चल रही है ना किसी के आने का इंतज़ार और ना ही ख्वाहिश हाँ एक लड़की से प्यार था पर उसे किसी और से आज तक जो भी मैंने चाहा वो मुझे मिला नहीं लेकिन मैं फिर भी मुस्कुराता हूँ क्योंकि मुझे इस बात का कोई गिला नहीं हाँ हर रात कानों में एयरफोन लगाकर कुछ टाइम अकेले में अपनी छत पर बिताता हूँ लोगों ने दिए धोखे और अपनों ने दिए दर्द को याद करके मैं फिर से मुस्कुराता हूँ कभी कभी लगता है ये सब छोड़कर कहीं दूर चला जाऊँ लेकिन मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं जिन्हें मैं कभी भूल नहीं पाता हूँ और ज़िंदगी में दिए दर्द बहुत हैं लेकिन मैं फिर भी मुस्कुराता हूँ